Комар – маленькое и одно из самых удивительных творений Всевышнего Аллаха, которое Аллах, свят он и велик, создал с великой точностью и с великим смыслом. Но многие из вас наверняка спросят, зачем и почему Аллах создал комаров. На данный вопрос и на многие другие мы ответим в данном видео с позволения Аллаха. Мир вам и милость Аллаха, мои дорогие братья и сестры. В первую очередь, мои братья и сестры, используя свой разум, мы можем легко найти мудрость, которая стоит за созданием комаров. А также мы должны понимать, что все, что создает Бог, не является напрасным. Ученые воссоздали модели ситуацию того, что произойдет, если комары исчезнут, и результаты шокировали их. За созданием комаров стоит много мудрости, а именно, в первую очередь мы должны понимать, что Аллах, свят Он и велик, создал человека и животных только для того, чтобы они служили и поклонялись Ему. А все животные и насекомые, которые Аллах сотворил на благо человека, являются частью этой огромной вселенной, как сказал Аллах в священном Коране. Он – тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно о всякой вещи. Коран, Сура 2, аят 29. И как сказал Аллах в другом аяте, «Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Коран, Сура 51, аят 56. И, наверное, Каждый из нас слышал, будучи летом, неприятный писк комаров, которые в определенное время, и особенно летом, постоянно вьются возле человека и пытаются любой ценой напиться нашей крови. По причине этого мы не любим комаров. Однако комар, как и другие творения Всевышнего Аллаха, имеют множество интересных особенностей. И даже более того – Аллах, свят Он и велик, упоминал о комаре в священном Коране. Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят, чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу. Посредством нее Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Однако вводит он в заблуждение посредством нее только нечестивцев. Коран, Сура 2, аят 26. Сама фраза «не смущается» означает то, что комар превосходен, и Аллаху, свят он и велик, не стыдно за комара. Многие факты, связанные с взаимодействием комара и человека, были открыты относительно недавно современной наукой. Но давайте же посмотрим научный взгляд на комаров. В первую очередь, комары, как и другие насекомые, являются очень древними обитателями нашей планеты. А именно, комары существуют на нашей Земле более 350 миллионов лет, а также на данный аят из Корана в Стамбуле на 10-й Всемирной конференции был представлен доклад профессора биологии, директора Института инфекционных болезней из Университета Аль-Асхар, нашего брата Мустафы Ибрагима Хасана, в котором он рассказал об исследованиях смысла выше приведенного аята. На сегодняшний день наука показывает, что комар – это одно из самых удивительных существ на нашей Земле – нам известно более трех тысяч видов комаров. Также не менее удивительным является то, что слово «баузатун», которое используется в данном маяте, означает комара женского рода. Это является примером неподражаемости Корана, более подробный смысл которого открылся только в наши дни. С развитием науки она пришла к выводу, что люди контактируют только с комарами женского рода, так как именно самки питаются человеческой кровью, которая нужна для откладывания яиц. Только представьте, мои дорогие братья и сестры. Давайте теперь поговорим о некоторых интересных фактах о комарах. Итак, первое, как мы и говорили ранее, это то, что на Земле насчитывается более 3000 видов комаров, а если быть более точным, то около 3600 видов. И как мы и говорили ранее, удивительным фактом является то, что кровью питаются только самки комаров. Самцы же питаются только нектаром и соками растений. Во-вторых, много-много миллионов лет назад на Земле существовали комары, которые были размерами до 5-6 сантиметров в длину. Только представьте, какие монстры. Но позже, по воле Аллаха, велик он и возвышен, они вымерли. В-третьих же, это очень сложная, но в то же время очень удивительная техника всасывания крови, которая функционирует в результате взаимодействия невероятно сложных комплексных структур. После того, как комариха садится на свою цель, она выбирает определенную точку для укуса посредством губ своего хоботка, после чего жало комара которое подобно игле шприца, которое защищено специальным чехлом, который во время крововсасывания сдвигается назад и происходит укус. Причем жало – это сложнейший комплекс, который может точно находить сосуд, после чего пилить кожу и высасывать кровь из жертвы. Когда же жало достигает кровеносного сосуда, процесс разрезания упрощается и начинается процесс высасывания крови. В-четвертых, помимо всего вышеперечисленного, современная наука сделала следующее открытие, касающееся комаров. Комар способен чувствовать запах человеческого пота на расстоянии до 60 метров. Комар наделен специальным органом, анализирующим качество крови, так как комар не способен высасывать кровь любого вида. У комаров 100 глаз, во рту 48 зубов, а на хоботке комаров 6 резцов, каждый из которых имеет свою специальную функцию, а также по три крыла с каждой стороны, а также многие другие научные факты. Но давайте представим и зададимся вопросом, что если все комары навсегда исчезнут? Что если комары вдруг навсегда пропадут? Итак, что же случится? В первую очередь, вы больше никогда не сможете есть шоколад и все, что создают из шоколада. Часть растений при исчезновении комаров исчезнет навсегда, в том числе и какао-бобы, из которых, как всем известно, и делают шоколад. Связано это с тем, что самцы комаров, питаясь нектаром растений, опыляют их, а также погибшие личинки комаров удобряют почву своими телами, а исчезновение комаров приведет к исчезновению какао-бобов, а также части других растений. Во вторую очередь, это вторжение оленей в среды обитания людей. Дело в том, что олени – это животные, которые очень боятся кровососов. Заселяя болота и леса, комары не дают им свободно передвигаться по тундре. Если же комаров не станет, то олени буквально захватят новые среды обитания. Вследствие своей свободной миграции они уничтожат многие растения и лишайники. Также это принесет и другие неблагоприятные последствия. В-третьих, это загрязнение водоемов. Причиной этому станет то, что личинки комаров фильтруют воду, и всего лишь одна особь может пропустить через себя и отфильтровать около одного литра воды. А теперь представьте, какое число получится, если сложить количество всех личинок на планете, питаются же личинки разлагающимися водорослями, тем самым опять же поддерживая чистоту пруда. В-четвертых, это более тяжелые условия выживания для птиц. Комарами питаются многие виды птиц, среди которых ласточки, стрижи, корольки и другие. И без комаров им будет значительно труднее прокормить себя и свое потомство. Узнав все это, мы можем удивляться мудрости сотворения комара, а также силе и мощи Всевышнего Аллаха, свят Он и велик. Мои дорогие братья и сестры, данное видео было создано по просьбе нашей дорогой сестры. Если вы хотите видео на какую-нибудь определенную тему, то обязательно пишите об этом в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал, а также включить колокольчик на все уведомления, чтобы не пропустить новые видео и новости о канале. Мир вам и милость Аллаха, мои дорогие братья и сестры.